Me paso mareado por tus vueltas No rompo el fondo porque quiero respuesta Y si por vos sé que no tenés prisa Pero te juro que a mí me afecta más Quiero no sabes si va a haber oportunidad O si no volverme Dependiendo de tu cambio de humor, estoy yo no a tu lado Y yo sé que tienes amor, pero yo estoy enamorado Sé que no te iba a importar lo que estoy hablando Y sé que no te iba a fijar, esto me matando Me es como Elisa, a tu show de prisa Es un fuego de artista, pizza, y ese tacto que me eriza Eso es el que hipnotiza y eso que me frisa Nos vemos siempre en el party En el after arranca mi camisa Ni así, al otro no Tú lo que y mi que están desentendidos Para alejarme me sobra motivo Si vas a buscarme siempre lo mismo con vos Yo ya no sé si seguirte Si vas a Me la paso mareado por tu suelta No por el fondo porque quiero respuesta Por vos sé que no tenés prisa Pero te juro que a mí me afecta más Solo quiero saber si va a haber oportunidad O si no Te pendejo de tu cambio de humor Estoy yo no a tu lado Thank you.